Äh. Wo oben? Gerade links, links. Ich sehe schon Drohne. Gang, gang, gang. Hey, ich. Alles. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie Verka hier? Wird Verka Verka verkauf, wie? verkauf das Spiel. Verkauf's einfach. Nein, ihr seid auf. Wir. Ver Nein, das ist. Oh Ver mein Gott. Verkauf's ein oh bisschen. Oh Jungs, ihr müsst nicht mich anschießen. Nee, egal, klar. Döp, döp, döp, döp. Irgendein herzliches eingestellt. Ja, Käse hoch. Ein Headset. Oh. Ah. Ja, mein, wenn du jetzt auf die Orte gehst, dann siehst du oben rechts einfach den Innenteil von Was? dieser Turm. Wenn du jetzt auf Orte gehst, dort wo wir spawnen nachher, ja. siehst du oben rechts einfach den Innenteil dieses Turmes. <laughs> Digga, wer war von euch Mitchell? Mitchell? Ja, äh, von gestern. Also. Der Schweizer den Raum sichern. Wir Oder vorgestern. Den schützen. Er, er trifft ihn nicht. Er weiß nicht, ich gehe. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Du, schau mir ja mal zu. verbleibende Operator des eigenen Trupps. Oh, okay. Jetzt nur noch dorthin. Mach was, mach was. Junge, Jimmy, was machst du? Oh mein Gott! Der ist vorne, vorne. Geh für, geh nach vorne. Das ist Sandro, Loda. Loda, das ist Sandro. Nein. Jo, klar. Der Gegner nicht mehr. Ist gut. Ja, gut. Oh. Magnus kommt, Pix. Keiner hat die Kamera getroffen, gell? Oh, dieser Benjamin! Hurensohn. Er ist da, er ist da. ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Ey, ich hol mich zuerst. Eigener Druck siegreich, alle Gegner Junge, wir haben das gerissen, Resto und ich. Okay, so war nur eine, eine, ein Nix neben uns. Den hätten wir nicht gebraucht. Was? Scheiße, ich hab halt nur Assists und kein Eins. äh, hier uns, gell? Letzter verbleibender Gegner. Messon. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Ah oh nein! Hab falsche Ecke geschaut. Den kannst du easy messen. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisiert. Hey, das war nicht messen. Da war ich nicht mehr. Herr. Vor allem, Junge, was chillt der da in der Decke? Normal chillen doch die immer hinter der Wand. Dominik, Challenge machen? Ob, ob die, ähm, äh, ob die an äh, dir oder mir vorbeilaufen? Ja, weißt du nicht nur, wo ich äh, hingelegt bin, war? Ich glaub, die ja. Scheiß da, ich hab dich noch nicht getroffen. Willst du das soll ich probieren? Achtung, Achtung, mach nicht, mach nicht. Halt Eine Drohne geschnappt. Auch noch genau Wo? Wohin liegen? Da. Warte, warte, geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Geh weg, du musst da weg von mir. Was für ein Junge. macht meine Drohne hier draußen? Mach einfach. Ah, ich hab's weggenommen, ich hab's weggetragen. Oh mein Gott. nur ein Blackbeard. Ein wilder Blackbeard. Ja doch. Hey, hey. Vielleicht. Vorne kommen noch zwei. Oh, es leben ja noch die gesamten Gegner. Dort, wo ich markiert habe. Messer, Messer, Messer. Die Gegner haben den Biogefahrgut beendet. Nicht, dass sie dir sind, da ist eine Kamera. Okay, what the fuck hast du da gerade gemacht? Ich will den Clip nachher sehen, glaub mir. Oh. <laughs> Nee. Alle Alopasa ist. Ja, da kommt. <laughs> Deswegen. bleibt. Nur noch 15 Sekunden. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf Ratenraum haben Behälter. Was? Gegner eliminiert. für eigene Truppen. Er denkt sich noch so, oh fuck. mein Gott, das Aim. Luna, dein Aim ist aber nur. Was? Ein Gegner übrig. Wieder rein. Uff. Ja, eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Wie ich mich am Konzentrieren war. Dein Aim war richtig scheiße. Ja. Ja, ja wenn, wenn, wenn, äh, wenn mich die zwei angucken, was willst du machen? Ich muss jetzt die... Hab ich über den Kill gerade gezielt. Ein Gegner übrig. Er hat ihn nicht einmal getroffen gerade, der Tachanka, gell? Aktivitäten. Mit Sicherung des Werkes fahren, sobald die Bedrohung neutralisiert wird. <laughs> das war aber nicht er. <laughs> lange du sie angeguckt hast. <laughs> Und sie dann erst so. Ah! Ach, come on. Du bist unser Hausfernseher. Roman mit Du bist derjenige, die Nadel. Ja. <laughs> Feindliche Aktivität. Ich muss mal schön nachladen und reinschießen. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab geneift. Was hast du reingesprungen, hab geneift. Was hast du getroffen? Hm? Hast du da überhaupt etwas mitgenommen? Ja, es ist auch geil, aber Einer irgendwie schafft man sich dabei dieses Teil hier ist aber. Das sind zwei Gegner. Magazinwechsel. Ein Jaffa ist da. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Ein Jaffa ist da. Ist Oh mein Gott, ich will. Ich will. Hey, was? Nein, verbleibender Gegner. Warum gehe ich so fucking Moonwalk? Du schlägst. Alter, ich hasse das Scheißteil. Na, ja, ja, töt ihn, töt ihn, töt ihn. <laughs> er hat ihn nicht mal getroffen am Anfang. oh. oh Gott. oh <laughs> Jimmy. Ich habe immerhin drei Kills. <laughs> Alter, ich habe einen. Ja, äh, Englisch ist... Englisch ist me another language, me mother language. Scheiße. Shit. Ah! Shit. <laughs> oh. David, you're gonna get peeked through the wall. Through the wall. Interrogation! Oh fuck. Gone. Start shooting. Ja, mit ihm die Runde. Hey, see? I start shooting when I started ja, ja. shooting. Oh, fuck it off. Killed. Nur noch so ein Shooting. <laughs> like English rap before crap. Like it's it's okay, it's okay. Mine's mine's Shizer too. Don't worry. My German Shizer. My English is Shizer. Ich würde einladen und mit denen spielen. Ja, hab, hab Bock. Ja, da ist der ja. <laughs> ja, ja, da sind wir dabei. Das ist Bremer, viva Colonia. Ich hoffe, du hast die Kamera nicht an. <laughs> <laughs>